Agora vamos pro próximo jogo. Ah, editar tá título aqui. Achei. Agora não é mais o técnico, agora eu. É Você perdeu o técnico, não se preocupa que é, esse, esse vídeo vai ao ar. No próximo, próxima semana vai ter o resumo lá na, lá na live, lá na, na, na live, lá no canal. Então quem perdeu o início da live, acompanha lá. Ah... Beleza, blá, blá, ok. Update. E aí, estão prontos? Vamos lá. Tem muita coisa ainda pela frente hoje. da família. piorando, tá piorando. Ai, que roupa ridícula. Não, então eu não trocar essa porcaria. Vamos pra roupa, vamos pra roupa. Ficou legal. Haha, lá, lá, lá, lá, Essa aqui ficou legal, o que vocês acham? Essa é oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, aspiração. Vamos ver, tem prazer, família, romance, conhecimento, riqueza e popularidade. Ah, eu vou pro conhecimento. Steve <laughs> oh, oh Nevram. Hmm. Mais ou menos. Tá bom, né? Vamos ver o que, é legal. O que, que ele vai gostar. Vamos ver. pensei, pensei, pensei. Seria o mais genérico possível, pera aí. Sei lá. uma série completa de desenhos lá no canal. É uma coisa que eu gosto de fazer nas casas, em vez de, de ir reformando ela, eu gosto de me mudar de casa, entendeu? Então eu construo uma casa básica, junto o dinheiro, vou para uma casa maior e assim sucessivamente. Preserva a casa anterior, entende? Até para uma próxima família e tal. Ué? O que aconteceu? Ah, não vai me dizer que bugou. Hum. Pera aí. Ah, bugou, não é possível. Ah, agora foi. Pera aí. de um, pelo menos quatro cômodos, né? Uma sala, uma de novo. Que susto, mano. Não me assou travar. Vamos salvar essa porcaria. Ah, assim você me mata, desgraçado. Tá, tô maluco. aqui uma, uma, dica sensacional. Se você. Isso aqui gasta dinheiro, né? Esses arcos. pausa na casa, peraí. <laughs> Mais um pouco não dava nem pra entrar na casa, velho. Ia <laughs> ter que vender o piano, vamos. Vamos. Pra ver se tem como entrar na casa, vamos lá. Só alguma coisa. Enquanto o jornaleiro não vem. Caraca, velho. <laughs> Quase que não dava pra entrar na casa. Também que mandou comprar um piano. Ah, culinária é importante. Culinária é importante pra, pra não botar fogo na casa, entendeu? Não precisa, aí não precisa gastar com detector de fumaça, essas coisas. Tá vendo? Cozinhar já resolve o problema. Só não esquecer no forno, né? Porque... Militar, não. Entretenimento, não. Cobaia, não. Opa. Cadê a caixa? Subiu. Tá no inventário. Bugou? Ah! <laughs> Ih, a caixa foi parar do outro lado, velho. <laughs> blá, blá, blá. Computador. Tá vendo? Não precisava... Eh, não precisa gastar com o computador. Vamos lá. Ingrediente. Carnes que não. É, cobaia, talvez. Crítica não. policial. Não. O povo tá indo na carreira de comediante. Comediante. Entretenimento. Carisma, é só de espelho. precisa de um amigo e carisma, ou seja, quadra. Como a lei. <laughs> Tipo, é é e poi... Questa neghi. Me lasciamo... Ia O E se fede na flap? Que foi isso, velho? cumprimentou ela assim. Já entrou e ligou a TV, tá ligado? Hum, Tô falando falei nem. Sabadita. Yereg, year ago. Oh, mano. Really? Experimentar. É ah, tá ah, bom. Ah, Ah, você também. Sim, vamos. Tá Aham. Oh. <laughs> <laughs> mais. Já perdeu o tanto que ele queria. Foi é dele. É calma, E em vai ser Sacanei! Ah. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar o computador. Ele, ele já conseguiu o trabalho. ele não precisa do computador. É mesmo pra mim é pra fazer outras coisas. Pronto. Ah, cara? Próxima vou baixar o bitrate pela metade. Vamos lá. das visitas, né? Porque uh, Chapei, uh, Puxa, mano. Voltava a fazer amizade com ela. Perez. praticar discurso. Web? Apotevole. Ah, e platica plan. É chiflim. Sabe de pá! Conseguiu o ponto que ele queria. É, foi, esse é, vendeu foi lembra? Ele Vai precisar demais, é, então fica um pouco mais aí. Uh. <laughs> Então e para que E foi. E foi. E foi. E foi foi. E foi. E foi dele e foi esse, é <laughs> é, é foi, foi, esse, e foi esse, mueve. E já chegou a contar pra pagar. Orjanskaya! Ah, já chegou a contar pra pagar, mano. Blana. Oh, eu cuplin. Oh, Shiblin! Efem, esse menor foi esse, né, e plejer que flab. E sig flim. Kværnebæn! Flænne øvku blin. Åh, sig blim. Hvor er det? Abla no nu. Ai, ai, como é que a gente vai pagar essa conta, hein? Lalo. Olá. Larga isso e vem cumprimentar essa senhorita. Vamos, tá esperando o quê? Essa cara de Baby Lloyd. Chris! Fala aqui. Russ. Dupla nível. Ele é tudo duas vezes. Ah! Ela toca muito Para. Pare. Chama pra comer. Ufa. Vai que ele não tem que trabalhar Está hoje. Se bem que isso é ruim, porque ele My plan is to impress Gene Ray of another two of them. And that... Essa é uma das coisas mais curtiu no... Uma das novidades que eu mais curti é assistir culinária. Você aprende ponto e ao mesmo tempo sobe, aumenta a diversão. Hmm, go back for the lead. Go back to Noam. Oh, ah! E ao mesmo tempo eu consigo amizade, ou seja... Eu É um combo, entendeu? Blá, blá, blá. Caramba. Oxi, oxi. Beverly? Vlerer? Mm-hmm. Oh, Vlerer é lá fora. Hello. Hello. Hello. Oh. E você? Balade. É, Vlerer. Zenemoé. Ei. Hum, tá me chamando pra sair? Toma, tá nós, tá, tá duro. Não dá nem pra pagar o táxi. Good. Oh, loaded! Bem Dacamon é Ah, eu gostei dela. Nosso sim também. Quem sabe, hein? Quem sabe, hein? Quem sabe? O Kiva pode esquentar. Dobo. Dobo <laughs> oh, again. Telefone. Uhum. De novo? Eu já falei que tô sem dinheiro. o o que é Jabadoo, Jabadoo, Japan, Jabadoo, Jabadoo, Opa, não deixa <laughs> no fogão não, seu louco. O cara é doido, velho. Ia deixando, é. <laughs> Calma. Opa, telefone. Será que é ela de novo? Telefone, sim, mano. Nós, Propim. Me deixa dormir! Hum. Hum? <laughs> Ela de novo, velho. É, Reflete, bobagem. Ela deve ter achando que a gente é, ficou rico da noite pro dia. Ah, se viu. Ah, cortou o dedo. Eu espero que isso tudo aí não seja sangue, entendeu? <laughs> Hum, ça de la voix. Opa! E voilá! Não é que deu certo? É, deu um temperinho a mais, né? <laughs> ai, ai que é esse malmôndega? Ah, esse telefone não para! Quem é dessa vez? Olha aí, de telefone! Olha! Ah, agora é um cara. Gostaria de experimentar a revista? Não! Ai, o telefone não para. Faz o telefone daqui de casa, não para de, de, de ligar para oferecer coisa. Pega! Vou chamar essa, essa linda aí pra sair, vamos ver se ela topa. Não tem dinheiro nem pro táxi, velho. Ah, bugün bana Já chegou mais uma conta para pagar? E a anterior tá aqui, ó. E para calcular, é chiflim. Excelente. Pois nele, ama, e nível zero. Lumpa, isso é nada aparece uma pessoa e começa a relinchar na, na frente da sua casa. Ai, para de tocar esse telefone! Deve ser aquela de novo. de festas! Забудь você, на Ah, já tá. давай. Lote comunitário. E aí, vamos pra onde? táxi. Siga que é legal! cliente também. Opa, temos aqui. Sei lá. Foda, né? Ué, mas é... したのか c'est beau la ville, E aí, vamos pedir o quê? Vamos pedir uma coisa que a gente não pode fazer lá em casa, né? Vamos pegar um... lang každý nové. love, travel si lábak Evan Sefla, a vlasa bogat. Mm-hmm. A voz é leva não. Não vou pôr na voz é leva o flauto. Fazer um brinde. Semana é Rob. A foi até tela na moa. Mafrechina. Foi. Nile savana. Premnan. Hmm. É Cebola, ¿ves? Cafú tiene flu. Se puta la si flu. Es el fuga. La po. Habso, Habso. Será que vai dar ruim? Vamos ver. Elabora a brúmara, o caso, Droga, estúpido, deixe isto Vai se pulsar. Pera, tá assistindo? É o meu prato, tá ligado? Então. Puxa, vai. uma foto aí ficou zoada, hein? É poder? Oh, E aquela que convidou a gente pra sair várias vezes, ó. Aquela que não larga o telefone. Tá, Musca é né? tá. vinha. Problem. Kolma? Jakie są tak? Muszę kamienie. Muszę come Muszę pula. Solo gana. Ah, E aí, arriscamos ou não? Vai dar muito errado, mas enfim. Quem não arrisca, isso mesmo. Vai dar certo? Deu certo! Yes! Isso podia ter dado muito errado. Muito errado. A litter! Hardly! Isso, esse foi o nosso, a nossa gameplay de The Sims dessa live. Querem que eu continue com essa família? É, mais vídeos de The Sims. Lá no canal tem uma playlist só de The Sims. Obliterando Jogos é o nome do canal. Lá. Vamos pra casa. Ele né? continua isso numa próxima oportunidade, talvez em vídeo. Ou quem sabe uma próxima live, vai depender única e exclusivamente e você que está nos assistindo. Vontade não falta. E... Até a próxima! Vamos pro próximo jogo. É, tem mais, tem mais. Se você perdeu o, o início, volta lá. Lá no canal vai ter o resumo dessa live. Boa! Excelente. E o telefone tocando, deve ser a outra lá de novo. <laughs> salvar, vamos salvar. Caramba, hein? Foi boa, foi boa. Eu gostei, e vocês? Curtiram? Vamos lá. O próximo jogo. Vamos fazer... Já que eu estou mais calmo, vamos tentar alguma coisa mais complicada, <laughs> digamos assim.